Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Gio Dalam kesempatan kali ini kita akan buat akun prakerja ya Jadi kita nanti setelah login seperti ini Di prakerja.go.id Nanti kita bakalan dihadapkan dengan memasukkan email serta paspor Nah alamat email kita bisa gunakan yang sudah ada Nah untuk paspornya sendiri kita bisa buat yang baru Nah seperti itu Oke setelah kita mengisi email lanjut ke password ya ini harus sama ya jangan ada perbedaan antara password dengan konfirmasi password nah, mohon maaf ya saya sensor karena ini privasi nah ini bisa kalian ikutin caranya eh, barengan ya biar eh, tidak kerepotan atau kebingungan nantinya nah oke okay, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu nah kita bisa buka pesan atau kotak masuk yang di email nah setelah kita buka email tersebut nanti ada konfirmasi di sana kita klik konfirmasinya di pesan emailnya dari prakerja ya setelah itu kita nanti bakalan login ya login dari email yang barusan didaftarkan serta passwordnya juga ya Oke step selanjutnya kita disuruh memasukkan nomor KTP serta nomor kartu keluarga ya kita isi sesuai dengan kakak atau nik KTP kita Oke okay guys, jadi mohon maaf ya saya sensor karena takut ada penyalahgunaan data ya. Karena ini pakai eh, akun saudara saya. Nah, oke, okay, setelah itu langsung masukkan tanggal lahir ya yang sesuai dengan KTP Oke setelah semuanya benar tidak ada kesalahan kita kita bakalan disuruh untuk mengisi formulir seperti ini ya tentang data diri ya data diri kamu nanti dilengkapi sesuai identitas ya nah ya saya tidak ini akan ya ini untuk uh, saudara saya minta dibuatkan jadi saya pun mengisi sesuai permintaan ya sesuai data pribadinya juga oke seperti alamatnya juga ini dusun penyingkiran Oke ya, usahakan untuk mengisi formulir ini harus benar ya. Harus sesuai Oke, kita lanjut ke provinsi. Tinggal klik muncul otomatis, tinggal pilih atau kalau nggak ada di menunya tinggal tulis Sal Camis ya, oke. Oh, bukan provinsi itu Jawa Barat ya. Nah, karena saya domisilinya di sini Ciamis, Jawa Barat. Kemudian kota ya. Tuh isi terus kecamatan nah setelah itu kita bisa memilih uh, jenis materi yang kita akan pelajari ya nah kemudian plktp juga isi dengan foto KTP ya usahakan yang jelas jangan blur nah setelah itu kita lanjut oke ada oh iya ini belum saya checklist oke setelah itu kita lanjutkan nah ini udah benar ya datanya nah setelah itu ini untuk option 3 terakhir tinggal masukin nomor handphone kita atau nomor handphone yang mau didaftarkan nomor HP-nya pakai yang masih aktif karena nah ini ada kode OTP yang nantinya di SMS dari pihak prakerjanya nah sebelum dua menit habis harus diisi ya oke sudah diisi kemudian masuk ke pertanyaan-pertanyaan seperti ini nah kita tinggal jawab aja sesuai dengan uh, kondisi ya tidak ya apakah seorang pejabat negara tidak bahwa kamu seorang pimpinan dan anggota dewan bukan bahwa kamu seorang aparatur sipil negara bukan aku adalah orang biasa apakah kamu mau tidak terus apakah kamu seorang atau tidak kemudian apakah kamu seorang kepala desa bukan bahwa kamu seorang direksi Komensasa bukan kemudian apakah saat ini nganggur iya justru ini paling tepat ya tahu aja ya dia apakah peran bekerja selama 3 bulan lagi tidak karena saudara saya itu kemarin keburu ada corona ya terima kasih sudah iya oke okay. tinggal lanjut step berikutnya nah tes motivasi ada 18 soal harus kerjain dalam waktu 25 menit ya ini ada cara-cara di sini step step by stepnya silahkan klik tombol di bawah ini jika kamu sudah siap oke jadi persiapan ya untuk soal-soalnya Oke, kalau udah siap kita mulai sekarang Nah soal pertama harga minyak goreng tahun 2020 ada Juni Oktober Nah itu harganya perhatiin ada 19.500 di bawahnya 12.000 Nah kita pilih yang D ya jadi eh, sejak bulan Juni eh Juli hingga Oktober ada penurunan ya terus soal berikutnya 8 dikurangi 3 5 berikutnya ada lagi ya mengapa anda berminat ikut program kawan ini bebas ya untuk pertanyaan seperti ini jadi diisi sesuai uh, kondisi atau psikologi ya ini untuk tes motivasinya terus berikutnya Seberapa setuju tidak setujukah Anda dengan pertanyaan berikut? Saya merasa oke. Okay. Berikut tega mencoba baru karena saya takut gagal, tidak setuju. Oke, okay, kita lanjut soal berikutnya. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pertanyaan berikut kegagalan yang pernah saya alami pada rasa oke okay, tidak setuju berapa jam kira-kira kayak tinggal disesuaikan dengan kesibukan nanti seluruh setuju tidak setuju anda dengan pernyataan berikut jika pekerjaan oke tidak setuju seberapa setuju tidak setuju ke dengan pernyataan berikut channelnya oke tidak melakukannya oke tidak setuju selanjutnya Seberapa saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya Tidak setuju guys Oke okay. waduh ini ada grafik ya Ini matematika Kemudian 80 mg mg obat untuk mengenal mg itu miligram maka ah, iyalah kayaknya saya kurang tahu ya tentang obat-obatan kayak gini ya ini nanti bisa dipelajari ya ini nanti untuk yang mendaftar harga satu kodi ya saya pilih 110 ya saya kurang paham tentang matematika nih harga satu kain ya saya pilih aja 110 ya nah untuk teman-teman ya jangan disamain ya takutnya nanti salah oke setelah, setelah itu kita klik gabung ya di gelombang keempat Oke, saya menyetujui. Kemudian Oke, tinggal nunggu aja ya guys. Konfirmasi dari pihak prakerja. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, see you next video.